Здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики! Сегодня я покажу вам вариант оформления свадебных бокалов. Начнем работу с лепки из полимерной глины. Полимерная глина у меня фирмы Артефакт. Берем небольшое количество глины и хорошенько ее разминаем. Отрываем небольшой кусочек и делаем из нее пласт. Вот такой. Начинаем скручивать наш пласт, формируя небольшие складочки. Теперь делаем еще один такой же пласт. И скручиваем еще на нашу розочку. Получается вот такая вот красивая розочка. Лишнее мы отрезаем. Таких розочек нам нужно сделать 6 штук. 2 большие и 4 маленькие. Отправляем в разогретую духовку до 130 градусов на 5 минут. Из белой полимерной глины делаем вот такие вот маленькие лепесточки. Для этого нам нужно взять кусочек глины и сформировать вот такой вот небольшой круглый листик. Серединку окрашивать я буду при помощи кисточки и детских теней. Таких нам нужно сделать 12 штук. Отправляем наши лепесточки сушиться в духовку на 3 минуты. Наша лепка запеклась. Теперь можно приступать к составлению композиции на нашем бокале. Композиция у нас будет идти сверху вниз, вот такой вот дугой, переходя постепенно в ножку. Приклеивать мы все будем на клей монолит маленький, секундный. Для удобства нанесения композиции бокал лучше уложить горизонтально. Итак, приступаем к декору. Сначала мы приклеиваем крупные детали. В нашем случае это розочки. Самую большую розочку клеим чуть-чуть ниже середины бокала. Приклеиваем наши маленькие розочки. Одну розочку мы приклеиваем чуть-чуть ближе к большой розе. А вторую розочку приклеиваем немножко выше. Вот сюда. Приклеиваем наши лепесточки. Пару лепестков у нас идет направление наверх, а пара идет направление вниз. И теперь они у нас будут постепенно спускаться на ножку бокала. Теперь будем клеить бусинки и стразы. В середине у нас будут более крупные бусины, и постепенно они будут переходить в более мелкие. пока у нас получилось промежуточный вот такой результат. Как вы видите, здесь бусин немножко больше из трасс, и постепенно они сходят на нет. Приступаем к оформлению нашей ножки. Нужно представить, как будто лепестки спустились вот сюда, немножко наискосок, поэтому мы сюда их и добавляем. Должны немножко заходить на ножку бокала сюда добавляем немножко бусинок и стразинок. У нас пока что получился вот такой вот бокал. Теперь мы добавим нашему бокалу бисера. Для удобства нам снова нужно уложить наш бокал горизонтально. Взять разбавитель по стеклу и керамике фирмы Докола, кисточку. Наносим наш разбавитель сверху вниз. Вверху у нас должно быть минимальное количество разбавителя. Постепенно мы утолщаемся к середине нашей композиции. И постепенно к низу мы опять же сводим наш рисунок на нет. Посыпаем все это бисером. Вот так вот у меня уже получилось. Теперь нам нужно нанести наш разбавитель на ножку бокала. Опять же наносим сначала тонкий слой, потом немножко потолще и на убывание. Посыпаем бисером. Теперь берем белый контур декола. Кое-где мы добавляем немножко точечек в разброс, чтобы смягчить границу нанесения бисера, сделать ее более мягкой и нежной. Видите, как получается? Также контуром мы делаем еще тоньше начало нашей композиции. И также здесь. Такую же работу мы проводим и с ножкой бокала. Теперь подчеркиваем наш рисунок акцентными линиями. В итоге у нас получаются вот такие очень нежные бокалы. Я надеюсь, мой мастер-класс был для вас полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить мое новое видео.